Fuzz Monster Challenge. Taková vymluva, aby se mohl hrát Duma 2. Zapnutím Fuzz Monster se zvýší obtížnost hry. Jedná se v podstatě o Nightmare obtížnost, s tím rozdílem, že ty příšery se neobnovují po zabití. Příšery mají zkrácenou dobu animace, takže se pohybují mnohem rychleji a střelí častěji. Stejně tak i střely lítají mnohem rychleji. Celá hra je tak v podstatě obtížnější. Každé kolo budu začínat vždycky jenom s pistolkou znamená, nebudu přenášet žádné zbraně ani, ani zdraví z předchozích kol. Budu hrát modu Iron Man. To znamená, že když mě zabijou, tak začnu to kolo vždycky od začátku. 3x100%, to znamená všechny monstra zabité, eh, všechny tajné chodby objevené a pozbírané všechny věci. Budu používat free look, to znamená, že se budu rozlišit do všech směrů pomocí myší skákání používat nebudu. Jediná výjimka je, abych si ušetřil trošku času, ale ne k získání nějaké výhody.